Warte. Jack, du. شما یه, میزان که رفت شروع میکنید یک دو 아마데이. 빨리. 예. 노. عالی عالی خب پس اون قبلی اصلا کلا دیلیت کن آره قبلی هم الو مرسی دستت هم درد نکنه چه چجوری ازت تشکر کنی فدات شم نه بودم شما گه فدات یه دیگه بریم خیلی خوب شد عالیه Caralho. Pera aí. tá,